Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taimiler yeryüzünde medeniyet halkasında tevhid inancının getirisi olarak Hz. Taimi'nin vefatından sonra yaşadıkları süreçte gelen diğer Evliyaullah'la beraber hayatlarına devam ediyorlar. Ancak bu dönemde diğer medeniyetlerle gelişen ticaret hacmi insanların oldukça rahat bir yaşama kavuşmuş olmaları ve arada herhangi bir nifak, herhangi bir problemin olmayışı insanları daha rahat bir zemine doğru çekiyor. Ancak bu dönemde şeytan bir başka kavmi yolundan çıkarmak üzere harekete geçiyor. Bölgede Taimilerin yaşadığı bölgeye daha uzak bir bölgedeki bir başka medeniyete şeytan e, bu felsefe taşından kalma özelliklerin yanında kendisini e, genç bir adam olarak gösteriyor, aralarına katılıyor. Ve onlara uzayda Taimilerin yaptığı çalışmalarda aslında Nuru Muhammedi'nin özellikle ve incelikli bir hikmetine ulaştıklarını söylüyor. Ancak bunu dünyanın diğer ülkelerinden sakladıklarını, ellerinde müthiş bir bilgi olduğunu, e, bir hazırlık içerisinde olduğunu ve bu saatten sonra bütün dünyayı kasıp kavuracak bir savaşa hazırlandıklarını söylüyor. Şeytanın Müslümanlar arasında, insanlar arasındaki en büyük ilk fitnesi diye bahsedebiliriz bu hususta. Tabi her yaptığı fitne büyük fitnedir. Eşler arasını bozmaktan tutun da arkadaş, kardeş, eş, dost, ahbap herkesin arasını bozmakta mahirdir. Şeytanın görevlerinden biridir bu çünkü. Kendisine görev edinmiştir tabiri caizse. Bu şekliyle Taimileri bu medeniyete karşı hazırlıyor. Tabi medeniyetin kralı diyelim yöneticisi bu hususta bir araştırma yapmak lazım diye söylediğinde şeytan da her seferinde nasıl sakla tuttuklarını, nasıl gizlediklerini söylüyor. Tabi süreç içerisinde anlatılanlar, emareler, şeytanın bir takım şeyleri gösteriyor olması, efendim mesela örneğin Taimilerin kendi tarlalarında, kendi yaşam biçimlerinde çok hızlı bir buğday biçme var. O dönemde yılda 10-12 defa buğday hasadı yapmak mümkün olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyayı hem kirlettik nefsimizle hem de işlerimizle. 10-12 defa hasat aldıkları bir dönem. E böyle bir dönemde şimdi Taimilerin buğday tanelerini getiriyor şeytan ve bir gösteriyor çok daha büyük, çok daha güzel. Tabi Taimiler bunu nasıl yapıyorlar? Taimiler ekim dikim yaparken kurdun kuşun hakkını veriyorlar. Bir de e, her bir tarlanın başından elde etmiş oldukları buğdayı kendi tarlanın sahibi veya işte bölgenin sahibi ne kadar zengin olursa olsun mutlak surette değirmene götürüyor, öğüttürüyor. Kendisi ekmek yapıyor ve kendi eliyle yaptığı ekmeği insanlara dağıtıyor. Bu tabiri caizse o dönemin bir sünneti. Hz. Taimi'den kalmış olan güzel bir sünnet olarak onların hayatına geçmiş. Yani kendi elinle bir şeyi yapmak zengin bile olsan kendi elinle yaptıklarını insanlara ikram etmek. E şimdi bu güzellik karşısında işte gösteriyor buğdayların büyüklüğünü. Bu sefer kralı bir şekilde etkilemeye başlıyor. Onlar işte diyor Nuru Muhammedi'den elde etmiş oldukları bu hikmetle, bu sırla tabiri caizse ürünleri, ekinleri, teknolojileri, yaptığı şeyler çok daha uzun süre kalıyor filan. Ama bu Taimilerin zikrinden, muhabbetinden, Allah-u Zülcelal'in onlara göndermiş olduğu peygambere olan Tabiyetlerinden kaynanan bir şey olduğu o manada insanların gözünden kaçıveriyor. Çünkü insan da bir anda nefse emmaresine düşüp bunları önemli bir şey addediyor. Çünkü dünyevi olarak ölçümlemeye kalkıyorsun. Kral bunların karşısında o zaman biz bunlara savaş açalım diyor. Şeytansa hayır diyor savaş açmayalım. Tabi böyle yapınca da deccaliler diye şimdi anacağımız bu medeniyetin insanları tarafından ya biz bu adamı kötü biliyorduk bizi birbirimize kırdıracağına dair kafamızda fikirler vardı ama bakın bizi birbirimize kırdırmak için gelmemiş bu adam. Peki ne yapacağız diyor şeytana. Şeytan da diyor ki çok kolay biz de ee, nasıl ki onlar bir yıldızdan elde ettilerse bizler de gece ve gündüz batıp çıkan ve her gün yeniden dünyayı aydınlatan güneşin de bir ikram olduğunu unutmayın. O da Rabbin bir ikramıdır Daha tabiri caizse tırnak içinde. Biz de oradan yola çıkarak onlardan bir tane daha yapalım. E, iki tane ayrı güneşimiz olsun. Bu ikinci güneş sadece bu medeniyeti aydınlatsın. Bu ikinci güneş olursa bu sefer bizim buğdaylarımız onlardakinden en az 2-3 kat fazla olur. Düşünsenize diyor yani gecenin bir vaktinde canınız istediğinde açıp kendisini gösterebileceğiniz bir güneşiniz olsa ne olur? Böyle bir hakikat olunca bir anda da bir kral hoşuna gidiyor. Karşı tarafa savaşmadan karşı tarafı yeni bir teknolojiyle ezme duygusu. Bunun üzerine şeytana izin veriyor ve şeytan e, yeryüzünde Kabe'nin dibindeki Hacer-i taşından alıyor ve bu taşta ne vardı hatırlıyorsunuz daha önceki dersimizde. Bu taşta almış olduğu şeyi göğe çıkartıyor ve gökte bir alet tabiri caizse yaptırıp bunun içerisine koydurtuyor ve burada yine Rabbul Alemin'in hikmetini kullanarak müthiş bir aydınlık elde ediyor. Bugün de Çinlerin yapmaya çalıştığı biliyorsunuz bir sanal ay, yapay bir ay var kendi kafalarında tasarladıkları. Bu tarihte yapılmış bir şey. Şeytan bunu yapınca tabii insanlar bir anda e, şaşırıyorlar çünkü gecenin bir yarısında bir başka medeniyetin üzerinde kendi istedikleri miktarda, istedikleri yönde, istedikleri şekilde bir güneş Durum böyle olduğu anda insanlar bir anda şeytanı tazim etmeye başlıyorlar. Öylesine ki onu kral yapmak istiyorlar. Şeytan da kral olmam ben diyor. Ben kral olmaya gelmedim. Peki diyorlar ne yapacaksınız? Ne yapmamız lazım sana? Bana değil diyor güneşe tapmanız lazım. Çünkü o size e, bunu veren şeyi ben güneşten aldım. Dolayısıyla ona secde ederseniz Rabbinize secde etmiş olursunuz. Tabii ilk başta insanların bunu bir tazim olarak görmelerini bir cehalet gibi görebilirsiniz ama bu şaşkınlık ve iman zafiyeti insanlarda ve işlerindeki münafıkların da onları zorlamasıyla beraber güneşe tapınma olarak başlıyor. Şeytana tapınma hasıl olduğu anda şeytan onlara hep güneşi gösteriyor. Çünkü şeytanın da önemli bir özelliği var. Kendisine tapınmaya gelen varlıklara, insanlara onları kandırır hep bir başka şeye tapmalarını gösterir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ne kadar celaliyet sahip olduğunu bilir. O yüzden onlara hep bir başka şey gösterir. Hoş zaten Rabbül Alemin ona bir vakit vermiş. O da o vakit boyunca Rabbül Alemin'in ona dokunmayacağını biliyor. Ama yine de insanları genellikle bir başka şeye yönlendirerek bu tanrısal özellikleri yani paganizmin kökenlerine gittiğimiz bu anları insanlar arasındaki ifsat hareketi olarak kullanmaya başlıyor. İnsanlar bu ifsat hareketi altındayken gayet doğal olarak artık ilk defa güneşe tapınma sürecini yaşamaya başlıyoruz. Bu güneşe tapınma süreci boyunca da şeytan elbette ki boş durmuyor. Taimilere gidiyor ve Taimilerin e, ezilip, büzülüp, perişan olmalarını arzu ediyordu. Çünkü onların ehli iman olması sebebiyle. Ama Taymiler böyle başka bir memlekete bir şey olmasından dolayı hiçbir üzüntüleri yok. Ve Taymiler kendi hayatlarını yaşamaya devam ederken bu sefer karşı tarafın kralı bu elindeki aydınlatma unsurunu, bu yapay güneşi Taymilerin topraklarındaki kuraklığı arttırmak için kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla tabiri caizse ilk biyolojik demeyelim ama e, bir saldırı, farklı bir saldırı planıyla Tayimilerin elindekileri parçalamaya başlıyor ve kral onlara gelip şunu söylüyor. Ya elinizdeki Nuru Muhammedi'den almış olduğunuz şeyi bize vereceksiniz yahut biz sizi kuraklıkla mahvup perişan edeceğiz. Tayimilerin onlara söylemiş olduğu söz bizim elimizde böyle bir şey yoktur. Biz sadece Rabbül Alemine şükrederiz Allah da bize verir. Tabi gittikçe gidiyor bu iş ve kral artık sinirleniyor. O kuraklık mahvedeceğim dediğinde Allahu Zülcelal müthiş bir yağmurla beraber iki medeniyet arasında bir perde çektiriyor. Bu perde küfrün perdesi diye tabir edebiliriz. Küfür kelimesi, kafir kelimesi biliyorsunuz ki neydi? Bir örtüydü. Tarihte aslında kefere, kafir kelimesinin ilk köken noktalarından birine gelmiş olduk bu manada. Ta'im Taimilerle Deccalilerin arasında bir perde çekiliyor. O medeniyet burayı göremiyor, bu medeniyet orayı göremiyor. Görememe sebebi bir yağmur cinsi var. Bu yağmur cinsi siyah damlalardan oluşuyor. Farklı bir kimyasal yapısı var. Apayrı bir derste anlatmak lazım gelir. Karşı tarafı göremiyorsunuz. Yani oraya gidebilirsiniz, gelebilirsiniz ama o tarafı görme şansınız yok. Bu yağmur ciddi bir perdeleme oluyor ve Taimililerin pek çoğu bir gece rüyalarında Allah-u Zülcelal'in kendileriyle onları arasında perdeler çektiğini görüyorlar. Ve onlara kafir diyorlar. Ve bu kafirler artık deccaliler olarak anılmaya başlıyorlar. Neden onlara deccaller deniyor? Çünkü yarın anlatacağımız üzere insanı azdıran şeytan bu sefer kendilerine uymuş olan insanları kandırabilmek, onları yeniden motive edebilmek, araya çekilmiş olan bu perdenin Rabbül Alemin'in ikramını e, haşa ortadan kaldırmaya yönelik yani onun önemsizliğini anlatabilmek için onların yeni bir şey göstermesi lazım. E, insanların da bir imtihan geçirmesi lazım. Allah nasip ederse onu da yarın anlatırız inşallah efendim. Bugünlük kalın sağlıcakla.